ロドスに救われた以上こちらも誠実なところを見せなければいけませんねドクター私のターゲットはライン生命のとある部署ですあなたたちの友好関係を壊されたくなければ私を追い出せばいい今ならまだ間に合うでしょう